кумурска кислотасынын ажырашы кумурска кислотасынын ажырашын аба соруучу шкафта жүргүзөбүз анткени реакцияда пайда болуучу заттын бирөө уулу ис газы колбага беш миллилитр кумурска кислотасын куябыз ага дагы күкүрт кислотасын кошобуз колбадагы баардык аба чыгып бүткүчө күтөбүз бөлүнүп чыккан газды цилиндрге чогултабыз цилиндр толгондо анын суунун астында айнек менен жабабыз цилиндрди айлантабыз күйгөн из газынан бөлүнүп чыккан жалынга көңүл бурсак кандай ойлойсуңар цилиндрди эмне үчүн суусу бар идишке салды